السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أداة اسمها Enhanced DWG Exporter for Revit ده بيسهل وبيحسن طريقة التصدير من ال Revit لل AutoCAD. بقول له export فبيبدأ يقول لي شوف الإعدادات الجاهزة اللي موجودة حاجة خاصة بـ F IA, FRA وهكذا الحاجات ال standard فتبدأ تختارها وبعد كده تشوف لو أنت عايز تعدل الإعدادات تقدر تقول detail configuration وتقدر تشوف الاعدادات بتاع كل واحدة فيهم تختارها وتشوف بقى العنصر دوت ال description بتاعه هيبقى ايه ال major group هيبقى ايه ال minor group هيبقى ايه تقدر تختار الخطوط اللي انت عايزها اللاير فالرايت فبتقدر تشوف اللير الاير تيرمينال لو عايز تخصصها آه، الكلام ده مهم جدا لان بتلاقي صعوبة شوية ان انت تفصل ال supply عن ال return وهكذا بتلاقي ده بيديك اعداد اكتر ال annotation family هتقدر هتاخد انهي الاشكال وهكذا كل واحدة من دول بتبدأ تشوف الاعداد بتاعتها طريقة تسمية الليارات ال discipline وبعد كده ال major group وبعد كده ال minor group وبعد كده ال minor group وبعد كده ال status فاعدادات كويسة جدا تسهل عليك موضوع الطباعة هتشوف بقى المكان اللي انت هتحط الملفات فيه تمام وبتشوف الرولز اللي انت عايزها عشان تسهل عليك